¡Fuera, Peña! ¡Chinga tu padre, Peña! ¡Un saludo a Gobernación! Un correo para que lo extiendan, isa jiménez 64 arroba hotmail.com con fundamento en eso hay que enviar cartas a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal para pedir auditoría a Peña Nieto y a Mancera. A Mancera no le aceptamos los 225 mil millones que pidió para sus gastos de campaña. Nadie lo quiere como presidente y no estamos en 2018. Al señor Peña Nieto tampoco que se le haga una auditoría a él y a sus gobernadores como Duarte que saquearon México. Hay dinero para que devuelvan lo que nos robaron. No tenemos por qué pagar la deuda de gobernadores del partido que sean. Ese es el objetivo, mandar cartas a la Secretaría de la Función Pública, auditoría para Peña Nieto y Mancera, cartas al Senado no autorizando gastos de campaña por 225 mil millones de pesos y que devuelvan lo robado. Y tercera, con fundamento todo esto, en la ejecutoria de la Suprema Corte que declaró hace dos semanas inconstitucional esta alza y el impuesto sobre la gasolina. Muchas gracias. chinga la nación. País petrolero, el pueblo sin dinero. País petrolero y el pueblo sin dinero. País petrolero y el pueblo sin dinero. de los contactos en el WhatsApp y en el Facebook hay que difundir esto hay que compartirlo. Una página que no sabe dónde nos vamos a reunir. Constantemente cada hora, dos horas sí, que se una página. ¡Fuera el narcogobierno de Peña Nieto! ¡Fuera! ¡Fuera el gobierno! ¡Fuera el narcogobierno!